This is Rita's Kitchenari signing in. Room tour ko po kayo dito sa Holiday Inn Galleria. Hello guys! Room tour tayo guys. So, hindi mo na akong papakita. Kakagising ko lang. Grabe, ang gulo ng kwarto ko. Hindi ako nakapag-video kagabi kasi pagod na pagod talaga ako. Na, grabe, ang tagal ng process. Dumating kami 4 a.m. Tapos, nakalabas kami ng airport. Magsi 7 o'clock na. So, grabe yung traffic. Ay, grabe yung processing So, ayan guys, so, malapit lang kami sa Sanctel. Shoutout Mami Jo. Diyan nagtatrabaho si Mami Jo Kular. Ayan, Crown Plaza. Andito kami sa Holiday Inn Hotel. Ayan, may swimming pool sa baba pero hindi naman, hindi naman kami makakalabas. So, agad dito lang kami. Silip-silip lang. Ayan. Pero happy naman ako kasi okay naman yung hotel nila. 5 uh, ah, star hotel to guys, Diyos Ayan, nilagay ko na yung mga gamit ko kanina. So, magtatrabaho tayo dyan. Ayan, may TV din. Andito yung maleta ko. Tapos, eto, dala ko to galing sa Dubai. Ayan, nagdala na talaga ako para kahit papano. Tapos, ayan, may vitamins tayo dyan. So, dito ako magtatrabaho. Ayan, mga kawaiti, dyan tayo magtatrabaho. Diyan natin gagawin yung mga paglilinis natin. So, nakapatulog pa ako, guys. So, eto. Ito yung kabilang bintana. Ayan, puro building. <laughs> puro building yung nakikita natin. So, wala tayong makikita. Ayun, maganda din to Eh. Mga kabahayan. So, maganda yung hotel. 5-star hotel. Ang mahal dito. So, kaya ayan, may mga coffee lover, ayan, magbaon kayo ng kape at saka ng milk nyo or mga creamer. Buti, thankful ako kasi merong heater. Kasi yung iba na hotel, wala silang ganito daw. Tapos bibili ka ng kape ang mahal. So at least kahit papano, kung mayroon tayong baon, makakatipid tayo. So ayan, dala ko yan. Nagpabili lang ako ng tubig. Tapos may rep din dito sa baba. So, ayan, walang laman yung rep ko. Tubig lang yung nilagay ko, tsaka yung vitamins na iniinom ko. Ayan. So, makapag-yelo pa rin. Kaso di ako nagpabili. Pwede naman magpabili kung gusto nyo, guys. Mga fruits, ayan. So, ito yung drawer, hindi ko na nilabas. Ayan, may plancha din sila, oh. Makakapag-plancha din tayo dyan. So, hindi ko na nilabas yung gamit ko. 10 days lang naman kami. O yun, may bolt pa sila. Diba, bongga? Ayan, kung gusto nyo maglagay ng pera dyan, ayan, may bolt pa. O, ayan yung mga maraming na ano. So, hindi na tayo maglalagay dyan. 10 days lang naman tayo. Yan, may hangin. Ang ganda ng ano nila kasi may pag binuksan mo may ilaw siya. So, ayan. And sa toilet naman tayo guys. So dito sa toilet, ayan dito ako nag-charge. Kasi yung mga gadget ko guys, tagtatlo-tatlo yung plug niya. Ngayon, bumili lang ako sa ano, adapter, ito. 100. So, hindi ako nakabili niyan. Wala pala. Ayan. Kasi lahat ng gadget ko tatlo ha. So, may sabon naman, pero may baon din ako. Dapat talaga magbabaon pa rin tayo kahit wala lang silang tooth Colgate close up, mga ganun. Wala silang toothpaste. Pero sabi naman ni Coast Guard, pwede naman daw mag-request sa hotel na kung wala kayong baon ng dental kit, pwede kayong mag-request. So, meron naman shampoo at sabon. So, may baon din ako, di ko pa nilabas. Kasi, di pa ako naligo guys, kakagising ko lang. So, ayan yung toilet. Ayan, may shower dyan. Bathtub. Ayan, gusto nyo magbaba dyan para makarelax-relax tayo. Ayan, yung towel. Ayan. Maganda dito. Makakapag-relax talaga kayo, guys. So, sobrang makaka-relax ako dito. Ayan, ang ganda ng place. So, mamaya, or bukas na lang ako mag-start magtrabaho. Dito ako mag-start magtrabaho sa ating YT channel. So, okay yung place. Thank you guys! At hanggang dito na lang muna ang aking room tour. Bye-bye! Hanggang sa muli, this is Rina's Kitchenary signing out! God bless!